a descansar esta noche sin amigui. Te digo la buena. Un a ir la casa. Trabajo en comprar tabaca. Para ti, para tus compañeros. Te recoger la cocina también. Oh, papá. Tengo de Nasha, va. Escribo para entender, escribo para pensar, escribo de mi ser, escribo lo que sé, no escribo por vender, no escribo para apoyar. Escribo lo que sale solo sin pensar en nada Escribo para escapar, escribo para aprender Escribo para explorar, escribo para volar Escribo para soñar, así no me puedo perder Se trata de probar, se trata de que ser Están buscando la rima que suene por fardar Yo sacando de paseo mis demonios otra vez más No hay quien pare esto, está en mi forma de crear Da igual que esté solo, este ritmo voy a montar Pero que desde Santa Justa en Macarena Sinceramente el toque de queda a mí me la pega cargaba casa al otra noche en vela. No creamos canciones, más bien estamos creando escuelas. No pienso perecer, no pienso pasarse. Con tu culo madre, no voy caer en la red. Ya he pasado el 3, 3 antiguas como el LEN. Saltando por las vías con capuchas hasta el tren. Entro en el momento, siempre tiro para adelante. Rituales contento porque siempre es errante El lobo este pario plateado y elegante Que tira para la calle porque la casa es estresante Un litro, de botella, whisky, somos demasiado La fiesta nunca acaba hasta todos haber grabado Todos quieren cumplir, todos les gusta ladrar Pero solo dos fieras matarían por rapear Estamos en la casa primo creando lo nuevo El nido solo suena lo que pasa en el juego Escucha lo que tienes, lo poquito que te entrego Tú mira las piezas que te encajan en tu esto así, no es esto China para mí Esta forma de vivir y estas ganas de seguir Esto así, no es esa China para mí Nunca me verás pedir por mucho que me vea sufrir Que le jodan a todos, solo quiero a mis danos Estamos juntos siempre, nos separan hermanos Que me aten, me mate, aunque en mi show El corazón me late más fuerte aunque esté roto Somos ese ego y esa mierda que no importa nada Y yo me soporto pero siempre lo mismo en la plaza que te dejo en un papel la cara. Vuelvo siempre al sitio de barrio, no nos para. El sitio de mi barrio es la mierda que hay. Aquí estamos siempre en la puta calle. Estamos aquí todo siempre. Como no los huevos yo. Sí, somos los que representamos la ciudad y no nos gustan. es la mierda que hay. No. El fake, el sano. Como no los juegos, jugar. Escribo para entender, escribo escribo de mi ser, escribo lo que sé, no escribo por vender, no escribo por follar, escribo lo que sale solo sin pensar en nada, escribo para escapar, escribo para aprender, escribo para explorar, escribo para volar, escribo para soñar, así no me puedo perder, se trata de probar, se trata de que ser.